насипа мысалы үшін аялдардың ә, э, мысалы үшін аялдарды еркелеткенін ұғып жүресіз да мысалы үшін ә, э, мындай романтикалық сөздерді қосып мына қыздарды аялдарды еркелетсең қандай жақсы анан мысалы еркектерді еркелетсе қандай болады мысалы еркектерді еркеле мен еркелетіп көрші қантып еркелетеді елең мені сені көздің жосын алған күздүн жалбырактарындай болуп сап сары болуп саргайып калган тиштериңен сенин э мындай бир кичине нормальныйраак эркелеткен сөздөр жокпу мындай жакшыраак мындай нормальны анда огороддогу бака жалбырактай болуп шалпайган кулактарыңан сенин жантчы болбойт экен андай эркелетпей эле